Hello everyone welcome back to my new video तो आज की इस वीडियो में मैं संजीत जाट का स्केच बनाने वाला हूँ तब मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मेरा भी एक स्केच ड्रॉ कर देना और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि संजीत जाट का स्केच ड्रॉ करो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ संजीत जाट एक यूट्यूबर है जिनके टू लैख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और मैं सोच रहा हूँ कि ये स्केच कम्प्लीट होने के बाद मैं खुद उनके घर पर देने जाऊँ उनको तो अब स्केच को स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या रिजल्ट आता है कैसा बनता है so let's begin the sketch Look left, look right, and I come with a hook right, hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high. Taking the view when it look right. And oh, it's the good life. Whipping the whip in the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way up, stood high. But I've been in the field like Shook Knight. And they know oh, it's the time. This what a legacy look like. This what a. Come with a. I'm with a. Taking the view when it look right. And oh, the good life. Whipping the whip in the soup when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. So so finally जो संजीत जाट का पोर्ट्रेट वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है I hope you like this video और आपने वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी होगी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना thanks for watching Look left, look right. I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high. Taking the view when it look right.